のさあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回は何をするかと申しますと、朝、寮に、俺の好きなとこどこっていうのを聞いてみたいと思います。イエーイ <laughs> どういうことって思うんですけど、あの、ど、なていうの、もう、もう、りょうちゃん。何 <laughs> もうあのさっき撮り終わったんですけども朝寮にですね好きなとこどこっていうのを寝起きで聞いてみてそれがすごく俺的には嬉しかったので流しちゃいます <laughs> やめて流しちゃうの流しちゃうのはいというわけで見ていただけたらと思うんですけども見たいみんな見たいちょっとちょっと時間稼ぎしよう見たいのほんと見たいのやめなさい 見たいん、見たい時間稼ぎするのやめなさい。 <laughs> どうしようかな。爪でも切ろうかな。なんでだよ。はい、じゃあとりあえずやっていこうと思います。ひょうにょ。う。おい、ゆうたろう。なんだよ。 翔太郎良太郎なんだよ翔太郎良太郎何良太郎何何何あーダメはい俺のさ、うん、俺のこと、うん、俺の好きなとこはどこええー、翔太の好きなところ全部 全部じゃなく細かく分けええー、なんだろうかわいいかっこいいえっ、ー、と真面目そうなのうんあとしっかりしてるあとなんだっけな美味しそうに食べる 気配りができるうんあとなんだろうね肌がすべすべ <laughs> そんなもん、 <laughs> 何よ りょうの好きなとこ聞こうかあようか言って何何、うん、いいよ言ってよ何言ってはいどうぞ俺は、うん、そうだな優しいうん優しいでしょうん店員さんとかにも、うん、誰に対してとかでも優しく接しれるところ、うん、 しょうん <laughs> かっこいいかっこいいよ嘘つけ本当だよかっこいいと思ってるんだ嘘つけよ好きな顔だしあくびしてても何あくびしててもあくびしててもかっこいいあとなんだろうな ええ何二つしか今出てたね <laughs> 味方でいてくれるところとか味方とかうんうんあとはギュッとしてくれるとことかはいゆうー。う <laughs> ゅうはい <laughs> 寝癖くんが なんで急にさ、うん。急に言う来るからょ嫌いなとこは嫌いなところうん。翔太のうん。え、嫌いなところね。うん。えー、真面目すぎるところ。真面目かな、俺。いや、真面目。なんかね、深く考えすぎるところがあるところ。うん。なんかもっと楽観的に考えればいいのに、ポジティブに考えればいいのにっていうのはよく それくらいかなうんうん俺嫌いなとこないですお <laughs> おおお裏切ったな裏切ってない嫌いなとこうんたくさんあるくせにお風呂その日に入らないとこいやもうほら朝から入るから大丈夫朝から入るんだけどその体で一緒に寝たくない <laughs> タオルタオルぐわーって巻いて寝てほしい やんのそらやんわかりましたうん分かった分からないわかりません、うん、疲れてる時とかね、うん、それも寝たくなっちゃうんだもんそうだねうん、うん、まあ許してくれよやさんすごい甘い匂いがする すごい寝癖寝癖ねやばいやばいセクシになっちゃうカップ <laughs> んどうしたのよ何もしてないようんまた一緒に寝よう寝ないなんでよじゃあ俺寝まーす寝ないでください寝まーす寝ないでください寝ないでください これ起こしていい <laughs> ああうんえいああ起こされた今日何しようかな美味しいご飯食べ行こううんごちそうさまですええー、いいよいいのいいよいいよいいよいいよいいよいいよじゃあ高級、うん、回転寿司に行こう高級回転寿司いいの おちそうさまですさまです回らないお寿司屋さん連れてっていいからいいからそういうのいいんですそういうのいい大丈夫大丈夫終了もう寝ます <laughs> 寝ます寝ます おいもう寝るよもうまたお休みだからもう寝ます、はい、掴んでのおおいおい起きろよ起きるの起きろよ怒ったよおんぶして連れてってあげるマジかできる年やらないでよいやもうその体勢 <laughs> 普通前のめりになるでしょ なんでよっちは前のめなでしょはいはい足広げてはいはいいやうおすげえ